Pada hari ini dalam akun Instagram ofisialnya SBS mengupload sebuah video dengan caption yang cukup aneh tentang drama Penthouse. Dalam video tersebut terlihat adegan terakhir dari episode 12 drama Penthouse yaitu saat Sim Suryon menembak Joe Dante dari Penthouse. Kemudian dilanjutkan dengan bom yang meledak di Hera Palace setelah Joe Dante terjatuh ke dalam air mancur Hera Palace. Namun yang membuat terkejut adalah lanjutan dari video tersebut yang menampilkan adegan Sim Suryon yang terbangun dari tidurnya seolah-olah telah mengalami mimpi buruk. Tak hanya itu, Jo dan T juga muncul di sana sambil bertanya, apakah kamu sedang mengalami mimpi buruk? Hal ini membuat penggemar semakin berspekulasi dan membuat semuanya menjadi semakin kesal. Terlebih lagi caption yang digunakan dalam video tersebut. Jika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, Caption tersebut berarti, spoiler penutup penthouse, kau pasti mengalami mimpi buruk. Jika ini adalah mimpi nyata, letakkan peta dunia di atas selimut. Hal ini sontak membuat semua penggemar bertanya-tanya tentang apakah ini ending dari drama Penthouse. Lalu apakah semua yang terjadi selama ini hanyalah sebuah mimpi buruk dari Sim Suryon? Bagaimana menurut kalian? Menurut drama update, Hal ini cukup mengesalkan karena tidak semestinya ending drama Penthouse hanya sebuah mimpi buruk. Setelah semua yang kita lalui dan membuat semua penonton pusing, pada akhirnya ternyata hanya sebuah mimpi. Hal ini cukup menyebalkan dan tidak bisa diterima. Lalu apakah mimpi ini adalah merupakan sebuah keajaiban yang penulis katakan? Jika ini hanya sebuah mimpi, maka jelas-jelas ini adalah sebuah keajaiban. Karena sebuah mimpi buruk bisa berjalan hingga tiga season dan membuat seluruh penonton drama Penthouse di seluruh dunia menjadi kesal dan penasaran. Terlebih jika memang ini hanya mimpi berarti semua yang terjadi selama ini tidak pernah terjadi dan semuanya hidup dengan damai. Dan tentu saja ini adalah sebuah keajaiban. Bagaimana pendapat kalian terkait hal ini? Apakah kalian setuju atau tidak jika drama Penthouse berakhir hanya dengan sebuah mimpi buruk? Selain video tersebut, Akun ofisial SBS juga mengupload foto still cut kejadian sebelum pengeboman di Hera Palace. Di sana terlihat semua orang menatap ke arah berlawanan dari orang-orang berlari. Apakah yang mereka semua lihat? Karena jika diperhatikan sepertinya semua orang melihat ke arah patung Dewi Hera. Selain itu ada sebuah adegan yang sangat manis karena Sokyung dan Jenny bersama-sama membantu Berona keluar dari gedung Hera Palace.